Obrigado. É que beleza. Hoje nós vamos para o Paraíso Aventuras, Rio Negrinho. Que beleza. Vem com a gente. Vem conhecer. Vai gostar. É show. Que beleza. <laughs> Quem? Nós estamos esperando Quem? a embaixadora da Equimax. A dona Marisa. A Marisa que está na maquiagem. É, a <laughs> prova d'água, de serração, de neblina, de sol. <laughs> Vou te guardar, hein, Mara? Beleza. Olá. Olá, tá vindo, tá chegando. Parece um desenho. É que beleza, deve a pousada já existe há 13 anos, né? E, mas faz 14 anos que foi iniciada a obra né? e hoje a gente já está atendendo o público aí que vem procurando esse tipo de, de hospedagem e a, a gente optou por ser uma pousada para ser mais aconchegante, o pessoal vir curtir a natureza né? e o nosso lema é curta tudo que a natureza pode te dar, né? E aqui a pessoa vem e se diverte, descansa, né? Porque o sossego aqui é, é muito bom. é muito show. É, assim, é um dos meus lugares mais preferidos para fazer treino. A, a, bike, na minha vida, fez uma mudança muito grande. É, questão de saúde é, e a questão, a, as amizades que a bike me que abriu, cara. Então, sim eu, eu mudei. Uma pessoa, só hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. vou dizer para você que se fosse há um tempo atrás, para mim, ah, encontrei os caras na rua, os caras me fizeram convite para vir aqui, que eu encontrei eles agora, vindo aqui é, cara, eu ficaria meio assim, acho que eu nem iria, sabe? Então, vamos dizer, usar um termo assim, é, meu jacuzão, né? Então a bike me trouxe isso, cara, é, amizades. tem a, a pousada, que, que é um, um, tipo de atrativo, tem as piscinas, que são piscinas que bem cuidado, bem limpinho, toda, todo o tratamento, tudo, é, como diz as normas, né? Então isso também tem atraído as pessoas para cá. E daí tem a área de lazer, que isso é o toboágua, é a área de camping, né? E o pessoal vem para cá e acampa e a gente pode ver que tem muita grama, muita muito verde, tem as trilhas também no meio da mata. Então a pessoa vem para cá, vai catar o pinhão, vem aqui no fogão, faz o fogo, faz a, todo esse processo que muita gente nunca, nunca viu. Então sempre tem alguém acompanhando, mostrando como que é e a pessoa vem curtindo toda essa é uma gastronomia diferente, tem o, o entreveiro de pinhão, que é uma comida deliciosa, pessoal, um fogão a lenha, uma sopa bem gostosa, são oito tipos de sopa que a gente faz aqui, né? E a pessoa vem aqui e come à vontade, então experimenta de tudo. lugares que a gente já conheceu. É, você sai, é, muito estresse, você relaxa, conhece pessoas novas. saía pedalar, mas a gente nunca parava nos locais para conhecer, né? Saía andar de bike, mas não saía fazer o cicloturismo mesmo. Então mudou bastante, mudou a visão, né? ciclista do Brasil inteiro, né? Que é o, o Recanto Paraíso Aventura está aberto para esse setor do turismo que eu acho que vai crescer muito cada vez mais. É um pessoal educado, um pessoal ecolo, ecologicamente correto, ele tem uma energia diferente, a gente tem notado isso aí. Então a gente quer que ele, que ele seja bem atendido aqui, que volte sempre e divulgue. O Recanto Paraíso Aventura está aqui à disposição para atender todo esse pessoal.